perché qué orar? Hola, io sono el apóstol Vincenzo Petrarca e oggi voglio contestare questa domanda che muchas veces hacemos. Perché qué orar? Muchos piensan, bien, Dios ya sabe todo, Dios ya sabe mi condizione, Dios ya sabe yo lo que necesito. Entonces, ¿por qué necesito orar? Él ya lo sabe. Si quiere, me va a contestar. Bien. Pero Dios dice una cosa. Jesús, en la palabra de Dios, dice que cuando vamos a pedir, cuando vamos a buscar y cuando vamos a, a tocar, allí vamos a encontrar. Entonces, por un lado, claro que es verdad, Dios lo sabe todo, Dios sabe lo que necesitamos, pero por otro lado, Él quiere que nosotros lo buscamos, que nosotros buscamos solución. ¿Y de qué forma tenemos que buscarla? En la intimidad. Porque lo que la Biblia nos está diciendo es que cuando vamos a orar en el secreto, Él no va a contestar en el público. Entonces, todo lo que nosotros vivimos en el público es la contestación de nuestra vida espiritual en el privado. Entonces, sí necesitamos orar y más necesitamos orar en el privado, en la intimidad, allí en la intimidad y donde se van a, ganar las mejores batallas. Allí en la intimidad es donde vamos a desarrollar nuestra relación personal con Dios. Claro que necesitamos el domingo a la iglesia para alabar a Dios todos juntos, pero lo que más necesitamos es regresar a nuestro cuarto secreto, a nuestra oración íntima, porque allí llega nuestra contestación. Con esto quiero saludarte un hasta pronto, espero que te haya gustado el vídeo, escribe en los comentarios cuál es tu opinión, también cuál es tu experiencia, cuéntame un poquito de cómo Dios te contestó en algunas de tus oraciones y comparte este vídeo con cuantas más personas conoces. Un abrazo y hasta pronto.